नमस्कार मैं Neeraj Kumar Rathore business reporter Ghamasan dot com आज मेरे साथ में राकेश मित्तल साहब हैं जो कि चार्टेड अकाउंटेंट हैं इंदौर में आप आईएमए का इंटरनेशनल मैनेजमेंट काउंक्लेव अटेंड कर रहे हैं as a chartered accountant Rakesh ji आपका आईएमए से जुड़ने का क्या उद्देश्य रहा और ये कॉन्फ्रेंस में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इससे क्या अपेक्षाएँ हैं देखिए आई एम ए जो है वो मेरे ख्याल से इंदौर की ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश की प्रीमियम मैनेजमेंट स्कूल है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो या कोई भी एकेडमिक्स हो या मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी एक तरह का मैनेजमेंट प्रोफेशनल भी माना जाता है तो यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है खासतौर से ये जिस तरह के लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें बहुत अच्छे ये लोग बुलाते हैं और स्पीकर्स को सामने सुनना उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करना और ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है ये इनका हर साल का एक सिग्नेचर इवेंट है और तो इस इवेंट में ये कोशिश करते हैं कि जो देश के अच्छे से अच्छे स्पीकर्स को यहाँ पर लेके आए जिससे कि सुनने वालों को डेलीगेट्स को पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को तो इंतजार तो हूँ जैसा कि चीफ गेस्ट ने बताया हमीद साहब ने भी बताया और किर्लोस्कर कि संजय जी ने इसका सर बताया कि आजकल डिजिटलाइजेशन काफ़ी हो रहा है डिजिटल इकोनॉमी कैशलेस पेमेंट की ओर इंडिया स्पीडली बढ़ रहा है तो क्या इससे इंडियन इकोनॉमी पे कोई पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ेगा बहुत पड़ेगा एक्चुअली जितना आप डिजिटल फॉर्म में जाते जाएंगे उतना करप्शन को आप कम करेंगे जो भी सिस्टम एक बार आपका सिस्टम बन जाता है खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आप यदि सारे व्यवहार करना शुरू कर देते हैं तो किसानों में बहुत ज़बरदस्त फर्क होता है क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो अभी तक लाइन लाइट में नहीं है या प्रोसेस के अंदर नहीं आता है वो इसके कारण उनकी मजबूरी है कि वो भी इसको फॉलो करें और जो छोटी छोटी कंपनियाँ हैं जो मीडियम वो भी धीरे धीरे डिजिटल इकॉनमी की तरफ घूम रहे हैं अधिकांश ट्रांजेक्शन भी डिजिटली होते जा रहे हैं तो सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन में सरकार के टैक्स कलेक्शन में और इसमें बढ़ोतरी होगी और उसके कारण इकोनॉमी भी बूम करेगी जैसा कि हम देख रहे हैं इंडिया में सर्विस बेल्ट इकोनॉमी बहुत स्पीडली ग्रो हो रही है आज से चालीस साल पहले इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था जीडीपी में एग्रीकल्चर का मेन योगदान था जो कि धीरे धीरे घट रहा है और घटते घटते अप्रोक्सीमेटली थर्टी परसेंट दे रही है और सर्विस बेस्ड इकोनॉमी जैसे सिंगापुर में सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है तो हम सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ स्पीडली बढ़ते जा रहे हैं तो क्या इसका भी हमारी इकोनॉमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हाँ, बिल्कुल पड़ेगा कोई भी सेक्टर यदि ग्रो होता है तो उसका इकोनॉमी में पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ना ही होगा और सर्विस इंडस्ट्री हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है इसका एक कारण तो ये है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा युवा पॉपुलेशन है भारत के अंदर और पढ़े लिखे युवा पढ़ते बढ़ते जा रहे हैं चाहे वो बाहर से पढ़ के आए या हमारे देश में मतलब एक एजुकेशन का बहुत अच्छा माहौल है भारत के अंदर तो आज की तारीख में हम सिलिकॉन वैली में या वर्ल्ड के आईटी सेक्टर के अंदर हमारे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अभी आपने जो कुछ लेक्चर्स में दिया आप अंदर बैठे होंगे तो हमें जी ने भी बताया था और दूसरे जो स्पीकर से उन्होंने भी बताया कि जैसे टी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया